Tre milioni di tedeschi applaudono a Berlino il duce del fascismo. All'uomo che chiamò orribile degenerato sessuale e pazzo pericoloso, Mussolini consegna il distintivo di caporale d'onore della milizia. Hitler ricambia mostrandogli una macchina militare che lo sbalordisce. Il duce pensa di poter esercitare un ruolo di leader nella politica del blocco fascista. Troverà anche la sintesi di quella amicizia. Lasse Roma-Berlin. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner volklichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Ich weiß nicht. Ob und wann Europa erwachen wird, wie auf dem Parteitag in Nürnberg gesagt wurde, denn geheime und dennoch wohl bekannte Kräfte sind am Welt, um einen Bürgerkrieg in einen Weltbrand zu verwandeln. Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in eine einzige der unerschütterlichen Entschlossenheit. Herr Verwandten, sind gespannt darauf, was das Ergebnis der Begegnung von Berlin sein wird. Krieg oder Friede können wir antworten, der Führer und ich, mit lauter Stimme, Friede! Thank you.